Оборотни? Хорошо, что мы туда не попали в таком случае. Я Оби Улириди, друг Ивети. Только друг. Вы меня не помните, конечно, но вы спасли мне жизнь в той битве с колпачниками. Ваша повозка пронеслась мимо как раз в тот момент, когда я был на волосок от гибели. И за это я у вас в долгу. Кстати, о колпачниках. Четверо разыскивали ваш караван неподалеку от Латхакамаги. Мне удалось убить двоих. Ну, с двумя другими наши караванщики справятся, если их пути пересекутся. Угу. Но зачем вы рискуете своей репутацией? Ликот герой. Я рассказала обе о тебе, о том, какие чувства испытываю. Мало кто меня понимает. А сковорода, сковорода, сковорода, сковорода, сковорода. Но все не одобряют мой выбор. Именно из-за того... Твой отец Муя. Что? Он ведь алхимик. Сможет он вылечить оборотни от напасти? Даже не знаю. Это же не болезнь, это проклятие, наложенное божеством. А против таких вещей алхимия бессильна. Шораст контролировал превращение оборотня своими лекарствами. Вот бы раздобыть его рецептуру. Но для этого придется спуститься вниз. Надо либо действовать очень скрытно, либо собрать отряд эльфов и взять крепость штурмом. Караван ушел далеко, но даже если их догнать, никто не пойдет на такой риск ради дворфа. Я обязан вам жизнью, но я тоже не хочу умирать за довольно сомнительную цель. Поэтому я за максимально скрытный вариант. Пойдут только войны. Зараженных оставим здесь. Синсота можно взять как живой щит. Не думаю, что такой щит остановит оборотня. Да и Шоросту, очевидно, все равно, кто заменит Синсота. Он захватит нас четверых и сделает такими же оборотнями. Да. Ладно, идем вчетвером. Эраст. Все-таки это он. Давайте! Еще немного! Я подозревал, но до конца все же не верил. Готовьте сети!